你知道吗？今年的东京奥运，每当选手获胜的时候，场边竟然播出了我们熟悉的歌曲，这到底是怎么回事呢？Hello，大家好，欢迎来到体音的频道。相信有不少人发现，这次的奥运，每当有选手获胜的时候。 场边就会响起熟悉的歌曲，其中也包含了台湾的歌曲，因此今天我们就要来盘点选手获胜的时候有哪些歌曲被播放吧。在盘点之前，想先来说一下东京奥运开幕典礼当晚的音乐，各国选手进场的背景音乐选用了《勇者斗恶龙》Final Fantasy。 《魔物猎人》等知名游戏配乐。日本身为这次的奥运主办国以及动漫文明的国家，把动漫的特色融入到了赛事当中，可说是一大亮点啊！场边获胜歌曲，因为这次东京奥运没有现场观众的互动，所以为了调节气氛，奥运官方在现场请了 DJ 播放大会为每个参赛队伍选择的歌单，来提振精神。 所以今天这集就是要来盘点选手的获胜歌曲是什么，那就让我们继续看下去吧。排球，在排球赛日本对战委内瑞拉队时，第三局日本扣杀得分绝杀了委内瑞拉，会场响起了排球少年的经典歌曲《Imagination》。在中国对战俄罗斯女排预赛的时候，周杰伦、五月天、八三幺、王心凌的歌曲也被播放哦。 日本女篮三对三球赛入场时候，也播放了经典动漫《灌篮高手》的《好想大声说喜欢你》，当成日本代表队进场时的配乐，让隔着屏幕的观众都能感觉到热血沸腾啊！射箭，在男子射箭个人赛的项目中，汤志军在三十二强时对决魏均衡，播放了《M.P. 魔幻力量》《田鸡》这首歌，在晋级十六强后对上以色列的选手山尼，汤志军以十比九胜出，闯进了八强。 这时，场边播出了天后蔡依林的歌曲《说爱你》，而且此事件也被媒体写成了新闻，说现年二十岁的汤宝怎么会选二零一三年发行的《说爱你》这首歌呢？他那时候才两岁耶！还有网友说不知道他的歌单是什么，足以见到蔡依林跨时代的影响力啊！但在这边要特别说明，其实所有选手们生日歌曲都不是自己选的，而是奥运大会选出来的哦。柔道。 台湾柔道选手杨永伟和日本选手高城直寿的六十公斤级金牌战时，介绍选手出场时则播放了动画《攻壳机动队》的经典配乐《傀儡摇》。羽球，羽球天后戴资颖的胜利歌曲究竟有哪一些呢？有包含了 Post Malone、Only Wanna Be With You，还有 Lady Gaga 和 Ariana 的《Rain On Me》，也包含了《Good Time》这首歌等西洋经典歌曲都有被播放出来。 而在众所瞩目的羽球女子单打金牌战，则是播放了 Don't Stop Believing 这首歌。羽球男双夺金组合王麒麟李阳、齐杨佩在金牌战时的获胜歌曲选择的是 The s c r i b e 的 Superheroes 和 Chris Brown 的 Yes 3 e Ex。举重，举重女神郭婞淳在金牌战时播放的是经典歌曲 The Final c o u n t d o w n 这首歌。根据网友统计啊，放最多次歌曲的是 Lady Gaga 的 Poker Face。 Queen 的《We Will Rock You》，还有 Justin Bieber 的《Baby》，还有包括 c o p a 的《Viva La Vida》这首歌曲。另外，想跟大家补充一点：众所皆知的台湾啤酒与旗下最大的品牌金牌，支持力挺为国争光的奥运选手，所以联合了美秀集团，共同打造出来东京奥运中华代表团的官方应援歌曲《金光闪闪》。 献给了登上世界舞台的奥运选手们，希望在最高殿堂能够大放光彩。所以，如果你还没有听过的话，不妨找来听听看哦。最后呢，要谢谢每一位参赛选手给我们这么棒的回忆，在世界顶层的舞台上拼尽全力，每位选手都值得鼓励。谢谢你们！如果你们是奥运选手的话，自己会想选什么歌曲呢？欢迎在下方留言告诉我。我是铁面，记得按赞、订阅、分享。我们下期见，拜拜。